So, okay julle, ons is met Jakobus besig. Ons is uh, by die laaste aand vanaand. Jo, ja, ek moet vir julle sê ek eh, hoop as julle so eh, net so vreugde om hierdie teks te werk soos wat vir my is. Jy weet, party goed weet mense nou seker al en uh, ander dinge is weer nuut en ek moet sê ek het in my eie persoonlike stilte tyd het ek uh, al so vir myself gepreek in hierdie onroet gedeelte saam met julle uit Jakobus uit. Uh ek het ek het gister ek het laas donderdag aand uh wat so dag donderdag. O, ekskuus. Na na Dinsdag aand as verby is, het ek vir die Here gesê na die tyd, "Jo Here, ek het hierdie teks vanaand so met my gepraat. Ehm um, hier's 'n paar dinge wat ek in my lewe wil wil heroriënteer en en wil met hom bespreek en ek het so lekker gister en vandag my gebedslewe so ingerig dat ek so 'n bietjie uit Jakobus uit met die Here geredeneer het <clears throat> en bietjie met hom uh, eh, so 'n bietjie na my eie lewe gekyk het. En en dis goed. As ons dit nie doen nie, dan dan is dit doel, né? Ek bedoel Jakobus sê vir ons in die heel eerste hoofstuk dat uh, die woord is soos 'n spieël en as ons uh, dit ignoreer <laughs> of uh, net die inligting opdoen en ons loop weg, dan is dit soos om in 'n spieël te kyk en weg te loop en niks aan jouself te doen nie. So ek ek hoop dit het dieselfde uitwerking op julle gehad as wat dit op my het tot dusver. So kom ons begin. Uh, miskien kan ek vir ons uh, jy e, het jy nou al gebid of ek ek kan nie onthou nie, ek weet nie. Maar anyway, vind jy nou gebid het of nie, ek gaan sommer weer vir ons bid en dan uh, dan <laughs> dankie Hanna, ek is bly ek lyk baie netjies. Nou maak jy baie selfbewus. Hoor teks van nothing. <laughs> kom ek eh, kom ons kom ons bid saam. Ons lewende Here. Jo, goed is U nie. Here, ons harte is so vol van U goedheid en dit loop oor, Here. Ehm um, ek wil vir uit my eie hart baie dankie sê vir U woord. Dankie vir hierdie teks, nie net Jakobus nie, vir die hele woord, Here. Elke keer as mens die woord oopmaak en ehm uh, dit moeite daarmee doen om dit te leer verstaan dan dan daag u so op op so wonderlike manier in ons binneste werk in ons en werk deur ons Here. Ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir die voorreg dat U woord ons kan rig dat ons nie ooit hoef te wonder wat ons identiteit is nie. Dat ons nie hoef te wonder wat is prinsipieel die rigting van ons lewe nie. Dat ons nie ooit hoef te wonder of ons lewe betekenis het of kan hê nie, maar dat ons weet Here, ons lewens is significant alleen omdat U uh in 'n verhouding met ons staan en wil staan en omdat U ons roep tot ehm um, tot 'n lewe saam met U. Here, ons in daai, dis in daai opsig het ons sê dankie vir hierdie. Dankie vir Jakobus, Here, en praat ek asseblief vanaand verder met ons asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Right. <clears throat> okay, julle sê so ons is nou heng, ons is nou amper al verby. Ons het ons laas keer gekom by Jakobus 4 vers 11. 4 vers 11 ehm um, en ek ehm um, hier sal mense nou sien op hierdie punt kan mense begin sien dat Jakobus begin 'n tema's herhaal, né? Nou dit is natuurlik tipies van wysheidsliteratuur. Kyk net 'n bietjie na die boek Spreuke. As jy weer eens die boek Spreuke lees, dis baie rond en bond. Hier hier en daar is daar temaatjies bymekaar gegroepeer, maar dit's losgesegdes wat baie keer lyk like, of dit niks met die vorige te maak het nie. Dit al wat dit met mekaar te maak het is dat dit wysheidsspreuke is. Maar maar behalwe dit is dit eintlik maar net jy weet dis los en vas. Dis kan los ehm um, slogans eh, wat jy kan gebruik. Nou hier hier begin Jakobus nou weer in 4 vers hoofstuk 4 vers 11 sê moenie vir mekaar kwaad praat nie. En jy weet ons het nou al oor kwaad praat gepraat. Dit gaan oor die leraars ehm um, wat in kompetisie was met mekaar en wat mekaar dan sommer so 'n bietjie half aanvat en dit begin waarskynlik aanvanklik as 'n goeie 'n goeie gedragstekery daar met mekaar, maar soos wat ehm um, mense jouself meer ernstig neem om gelukkig wat 'n mens nie moet doen nie. Uh trouwens Tim Keller praat van blessed self-forgetfulness. Dit is 'n wonderlike wonderlike dissipline om te hê. Blessed self-forgetfulness. Maar as jy te veel op jouself so begin fokus en jy begin dit later dink jy's cute en dan raak jy draak stiekery met jou vriende of in die kompetisie al hoe erger en erger en ernstiger uh soos wat die hitte eintlik maar opkoop en later is dit net eintlik maar oorlog. Jy weet en dit is en dit is sleg. So ehm um, so ons spring 'n bietjie rond eh, tussen temas eh, en eh, Jakobus herhaal maar tog is dit als verbind aan mekaar rondom die basic ehm um, agtergrond nê. Nee, wat wat hierdie mense mee gesit het. So as ons kyk na vers 11, dan sien ons hier sê moenie van mekaar kwaad praat nie broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat ehm um, so sorry, praat van die wet en en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar uh, daar is egter maar een wetgewer en een regter en dis hy wat die mag het om te red en te vindelg, maar jy wees jy om regte te speel oor jou naaste. So so okay. So hierdie hele ding gaan daaroor dat as ons mekaar begin kwaad praat, praat is altyd 'n vorm van veroordeling. En as jy veroordeel, dan speel jy eintlik in die hand van die ou wet. Ehm um, maar jy speel teen die nuwe wet. En ek dink as as Jakobus praat van die nuwe wet, dan praat hy hier in die konteks van Jesus, praat hy van die nuwe wet. So wat bedoel ons met die ou wet? Ons sien dit in Romeine 7 eh, en 8 ook. Uh, Paulus praat oor die die, die Ou Testamentiese wet was onvolledig, maar Jesus is die nuwe wet. Hy bring die wet van genade en die wet van liefde. Nie dat die ou wet nie ook genade en liefde gehad het nie, dit het dit gehad. Maar hy sê die oomblik as jy begin kwaad praat, begin jy uitgevang uit die wet weer, ding van uit die ou wet. Maar hy sê ding van uit die nuwe wet, ding van uit Christus. Christus is eintlik nou ons nuwe wet en en in die lig van wat hy vir ons in die kruis gedoen het, maak dit glad nie meer saak nie. En daarom handel jy eintlik teen die nuwe wet moet dit nie meer doen nie sê hy. As jy moenie regter speel nie. Daar's net een regter. Jy julle daai is so vreeslik belangrik. Iemand het eendag vir my <laughs> gesê toe ek jonk was, "Rolls, daar's net een Messias en dis jy nie." Ehm um, en en weet jy elkeen van ons het nodig om dit te hoor so elke nou en dan. Daar's net een Messias, dis nie ek nie. Dis ook nie jy nie. Ehm um, en en daarom moet ons maar terughoudend wees met ons kwaadpratery en ons uh, veroordeling en ons opinies. Hou liewer jou opinies terug jy weet ons is nie regters nie en en dis goed om 'n opinie te hê dat die Here ons breins gee as jy 'n denkpersoon het met 'n opinie dis baie keer vir my moeilik ja ek het 'n opinie oor enige iemand se my enige topik op bring het ek 10 opinies oor en en ehm, en opinies oor die mense wat dit uiter en en Jakobus sê wow wyse mens uh, besef net daar's een regter en um, en moenie jouself ooit uh, laat reg speel oor ander nie. Beteken nie jy mag nie jou gesag uitoefen as 'n bestuurder nie. Dit beteken nie jy moenie sekere kol maak in 'n maatskappy nie. Dit gaan oor die gesindheid hier, né? Dit gaan of dit kwaadwillig is en, en of dit uh of dit of dit beskou word as deel van die werk wat die Here jou nie vertrou wat jy moet doen. En dan sê hy dan praat in dieselfde asem awesome, met die mense as hy verder gaan na vers 13 toe. <clears throat> hy sê vir hulle ehm um, en onthou net 'n bietjie Jakobus uh um, die een tema wat ook die heeltyd kom en gaan en kom en gaan maar selfs al gaan hy is eintlik so onderliggend is hy onder die oppervlak nog steeds teenwoordig. Dis die hele ding van armoede en rykdom. En jy moet weet jy sal agterkom in party teksgedeeltes in die Nuwe Testament is is uh, en dit klink nou of of dit in Jakobus se situasie ook so was dat die ryk mense was uh, in hierdie geval die ongelowige mense of of ryk onvolwasse gelowiges wat hulle rykdom misbruik het. So in Jakobus lyk dit amper uh, uh hy sê sommer uh, ek kom later daarby. Ehm um, dan praat hy oor eh, 'n hele klomp rykes wat sommer net maak wat hulle wil, wat dink hulle kan enigiets doen, né? Nee. Ehm um, so dit lê vir ons in Jakobus se omstandighede was dit uh die ryk mense wat hulle mag misbruik het en die arme mense het gelei as gevolg daarvan. OK, so as hy in vers 13 begin weer te sê kom nou, julle wat sê vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en daar jare lank bly. Ons uh, sal sake doen en geld maak. Julle uh, wat nie eers weet hoe julle môre hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is julle is maar 'n dam wat in 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou as julle te seker van julleself en praat julle groot, al sulke groot pratery is verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Maar kom ons begin met die laaste vers. Die een wat sê eh, die, eh, die laaste twee verse, vers 16. Nou as julle te seker van julleself, So ek kan dadelik dit weer eens dit gaan oor arrogansie, dit gaan oor kakkie mense. Dis mense deel van die Christelike geloof. Ehm um, uh Jakobus sê nie hulle wat sê vandag of môre sal ons na daardie stad toe gaan nie. Hy sê julle wat sê, met ander woorde, hy praat met gelowige mense. Hy sê julle is gelowig, julle ken die Here, julle dien Jesus, maar julle julle lewe nog steeds asof julle eintlik beheer oor die lewe het. Ja, en hier is 'n groot en belangrike ding. Want ek gaan toevallig ek gaan Sondag ook 'n bietjie daaroor preek as ons praat oor Josef se verhaal. Want die punt hierso is as ons eh, begin met die laaste gedeelte dan sê Jakobus ehm um, so julle is arrogant hulle gebruik wat dis waarskynlik ook die ryk mense hier wat hulle geld gebruik om eh, om vir hulself beheer te skep en uh, en Jakobus en die wysheidsliteratuur skep baie sterk onderskeid tussen beheer en verantwoordelikheid. Hulle sê jy moet verantwoordelikheid neem vir jou lewe. Maar beheer het jy nooit nie. Beheer is 'n illusie. En wat ryk mense baie keer doen of magtige mense, nie net ryk mense, maar mense wat oor mag beskik. En jy kry mense wat oor mag beskik in arm gebiede ook en hulle eie local community kan daar ook mense wees wat mag het, wie mense opkyk. So Jakobus sê enige wat ryk mense of magtige mense of invloedryke mense uh, baie keer doen, hulle probeer hulle eie lewens beheer deur hulle te gebruik deur hulle self goed te gaar sodat hulle vir hulle self 'n sekere lewe kan voorsien. En Jakobus sê of hy insinueer hier so hy sê dit baie sterk maar wat hy wel teen die agtergrond van die wysheid insinueer is vergeet van beheer. Beheer is 'n illusie. Ons het nie regtig beheer nie. Al dink jy jy het beheer. Dis wat hy sê. Hy sê julle wat so ryk is en wat rondtravel en rond reis en dink môre gaan ek dit doen, die dag daarna gaan ek daai doen, die dag daarna gaan ek so maak. Hy sê wees versigtig. Ehm um, jy dink jou lewe is minder onvoorspelbaar omdat jy dit beheer het deur jou geld en jou mag. Hy sê jy het steeds nog nie beheer nie. Beheer is 'n illusie, maar jy kan verantwoordelikheid vat vir jou lewe. En dit kan jy doen. Maar gee die beheer vir die Here, want net hy weet wat ge wat gebeur. Ek bedoel die hele situasie waarin ons tans sit met met corona 19 is 'n uitstekende lewens tot nou toe. Tot voor nou. Hulle het goeie aandele gehad, hulle het goeie inkomste gehad, het baie hulle gesinsverhouding was intact, hulle alles het gebeur. Net hulle het hulle hele wêrelde in detail beplan en hulle het als op hulle plek gehad. Nou is alles nie mekaar. Die aandele is nie mekaar. Die wêreldmark is besig om in duie te stort in verskeie opsigte. Uh die ekonomie is onstabiel. Eh, die, die uh, ons ons verloor ek het in, in die nuutste studie het ek nou 'n rukkie terug gesien uh, ouens beweer was net ander studies ook met ander perspektiewe ook gee, maar ons verloor Suid-Afrika verloor omtrent 13 biljoen rand 'n dag. Nou ehm um, Uh, jy weet wat dit vir jou wys, goed ons ons was nog ons het 'n great ekonomie gehad die laaste paar jaar nie, maar dit wys jou wat kan gebeur. En uh ons het net sou nie beheer nie. So Jakobus sê met jou kokkinis en jou arrogansie en jou selfwaan, met ander woorde die, die manier hoe jy oor jouself dink, ooit vir jou laat verstaan jy kan nie lewe beheer nie, want jy kan nie. Dis net die Here wat in beheer is. En julle ken almal die um, dat <clears throat> uit hierdie hele uit hierdie teks van Jakobus uit en daar 'n 'n Latynse gesegde ontwikkel ehm um, wat ons vandag gebruik is DV. Ek, ek ek weet nie of julle of julle dit of julle daar opgetel het nie. Party mense sê uh, ons gaan 'n DV volgende week sal ontmoet mekaar kom. DV vanaand sal ons uh, ons vergadering hou of, of wat ook al. En DV staan vir ehm um, staan vir Deo Volente. Dis die Latyn, dis die Grieks hè. Dis Latyn Deo Volente. Dit beteken God willing. As die Here wil. En dis wat Jakobus sê. Hy sê dis 'n dis die manier om die lewe te leef. As die Here wil, ja, sal ek dit doen of sal ek dat doen. Dit beteken nie ek moet intussen tyd nou wag en kyk oor wat moet gebeur nie. Ek kan my lewe leef elke dag. Ek moet net dit met nederigheid leef en en en altyd onthou dat God willing sal ek hierdie doen of sal ek daai doen. En dit is uiteindelik ehm um, die Here wat in beheer is. Ehm um, en dan sê hy soveel julle is maar 'n damp wat in 'n oomblik uh, verskyn en sommer weer verdwyn. Dit kom natuurlik uit uit Psalm wat sê 7 37 hier by vers tussen 18 en 18 en 20 rond. Ehm um, waar die psalmskrywer dieselfde sê hy hy sê ons is soos gras ons wind ons is, ons kom en ons gaan en as ons lewens verby hy sê ehm um, weet jy kan die lewe nie bou op die aandele markte of die Titanic wat onsinkbaar is en kyk uit gesink ons is nie in beheer van die lewe nie gee beheer vir God hy is die koning hy is die een wat op die troon sit jy het nie beheer nie uh, jy kan hoogstens probeer om verantwoordelikheid te vat vir jou lewe wat jy wel moet doen inderdaad, jy moet sorg vir jou familie. Jy moet vooruit beplan. Jy moet jou planne agter mekaar hê. Verseker, jy moet dit doen. Dis Bybels. 'n um, ehm, Goeie gelowige organiseer sy lewe wel, maar hy plaas nie sy vertroue in die veiligheid wat daai beheer skep nie. Dis nie joune nie. Ons ons weet nie wat gaan gebeur nie. En dan en dan in hoofstuk 5 Ehm um, kom hy nou dan praat hy direk met die rykes nê dan sê hy uh, wel hy sin speel nou al heeltyd op hulle eintlik vers 1 sê hy kom nou julle rykers kern en klaar oor al die swaar wat oor die liggaam kom. Hy bedoel eintlik net bring julleself 'n bietjie aarde toe. Jy weet in plaas daarvan dat julle lofliedere sing net terwyl julle ryk is of omdat julle ryk is, hy sê, "Um bring julleself net so 'n bietjie aarde toe. Klaar so 'n bietjie word so 'n bietjie nederig." Ons het in 'n vorige teks ons ook gekry, né? So ek gaan nie die teks wat herhaal gaan ek nie die hele tyd eh, oorverduidelik nie. En dan sê hy in vers 2 in in hier, as jy hierdie volgende paar verse lees in hoofstuk 5, dan dan hoor jy die ego van Jesus in Matteus 6 waar hy oor rykdom praat, né? Uh hy sê in vers 2: "Julle rykdom sal tot niut gaan en julle klere sal deur motte opgevreet word. Julle goud en silwer sal verroes. Die roes sal teen julle getuig." Met ander woorde, teen julle dwaasheid, né? As julle as julle uh, hierdie um hierdie goud en silwer van julle al verroes is en daar's roes op en, en en jy kan dit nie meer gebruik nie, is useless. Dan dan getuig dit teen jou dwaasheid dat jy jou jou heil gevind het in daai tipe van goederes. In in eh, in, in daai soort van goed. En dan sê hy uh die die roesel teen julle getuig en, en aan julle vrede soos vuur. Julle maak skatte bymekaar en dit terwyl dit die laaste dae is. Ja, julle hou die loon agter van die werkers oor die lande afgeoes. Dit skreeu teen hemel. Nou kom ons met daarsoos. Julle het hierdie paar verse gehoor. Ek ek wil net vinnig ek het nie gedink ek gaan dit doen nie, maar ek, ek wil sommer net vinnig spring in Mattheus 6 toe dat julle dat julle net hoor hoe geweldig ehm um, uh eh, oops, sorry, ek het 'n plek. Hoe geweldig ehm um, dit, dit ooreenstem met Jakobus. Jesus sê hierso in, in, eh, in Matteus 6:19. Ek gaan sommer vir julle lees. Ehm um, hy, hy eh, hy sê moenie julle skat op aarde bymekaar maak waar mot en roes verniel wat diewe inbreek en dit steel nie. Maak julle skatte in die hemel bymekaar waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan sê hy verder in vers 24, niemand kan vir twee baase te gelyk werk nie. Hy sê of die een minder ag as die en die ander een hoër of hy sal vir die een meer oor hê as vir die ander een en die ander een afskeer. Jy kan nie God en Mammon dien nie. So jy kan hoor die daar steek oor inkomste net tussen Matteus 6 en en en uh, wat Jakobus hier so in hoofstuk 5 herhaal. Um, ehm, misschien kan ik gauw hier ding sê oor geld. Um, ehm, aangezien Jacobus baie sterk bij Jesus en Matthias nie, maar nou, Matthias het evangelie aansluit. <clears throat> Jullie moet onthou ook, um, ehm, daar is baie ooreenkomst tussen Jacobus en Jesus' teaching, maar vooral Jesus' teaching uit Matthias uit. Want onthou Joosef, eh, eh, Joosef, um, Jacobus skryf hier vir die, um, hy skryf vir die jode, wat in, wat in die verspreiding is, en wat in die, die, die diaspora is, In die Matteus Evangelie is ook die evangelie wat aan die Jode gerig is. Johannes is wel gerig aan Grieksprekende Jode wat ook in die diaspora is, maar Matteus is gerig aan Jode wat op 'n baie baie sterk Joodse agtergrond bestaan het, wat nog Hebreeus en Aramees kan praat. En en so daarom maak dit sin dat Jakobus geweldig baie hy hy hy hy trek al 'n lyn tussen die Ou Testamentiese wysheid, Spreuke prediker en dan vat hy hom deur Matteus en dan kom hy in sy eie teks in Jakobus uit. So hy lê baie baie sterk klem op die op die leering van Jesus. En dan in vers 4 is daar 'n praktiese voorbeeld wat hy in hierdie geval noem wat die ouens doen. Hy sê ja, uh, julle hou die loon agter agter van die werkers wat in julle lande geoes het. Dit skree teen hemel sê hy. Ehm um, uh, kom ons maak hom net klaar. Hy sê die loop van die wat geoes het het tot by die Here die Almagtige gekom wat bedoel hy hier? Die antieke tyd, veral in die Joodse wet in Palestina, was die wet gewees dat jy 'n um, minuut op daglone gewerk. So as jy as iemand vir jou kom werk het vandag dan betaal jy hom elke dag uh om te ongeveer 1 denarii of 1 denarius eintlik denarius meervoud 1 denarius was was was gemiddeld 1 dagloon. Um ehm, 'n eh, baie keer so 'n bietjie meer betaal is eh, so 1 en 'n kwart denarii baie keer vir 'n dag 'n dagloon. Maar onthou daai mense het van hand tot mond geleef. So hulle het elke dag hulle kosies gaan koop en hulle goedertjies gedoen en so hulle het elke dag hulle bietjie dag nodig gehad. Dis waarom Jesus ook in Matteus 6 sê, so wat julle bid, uh, gee ons vandag ons daaglikse brood. Want daai mense het nie geld vir môre gehad nie. As jy gewerk het, vandag het jy vandag jou dagloontjie gekry en het môre daarmee jou kos vir môre aangekoop en vir die volgende dag en môre se dag loer gebruik jy om die volgende dag se te koop. So jy het letterlik van hand tot mond geleef. So as 'n een werker, ons dink nou maar ag shame, wat sou sy is? So erg as 'n een ou se dag loon terughou. Maar in Jakobus hulle se tyd was dit letterlik asof jy die die kos uit die uit jou werker se mond uitgehaal het vir die volgende dag. Dit beteken dat die volgende dag hy en sy gesin het nie iets gehad om te eet nie. So <clears throat> so hy sê vir hulle, julle kan nie dit doen nie. En dan sê dit skree dit in hemel uh was ehm ja, eh, die geroep van die wat geoes het, eh, het tot by die Here die Almagtige gekom. Dit so beteken hierdie mense ehm um, smeek die Here om genade en die Here hoor hulle, die Here luister na hulle saak. Die Here is nie armes se kant. As as hulle hulle dagloon gemis het, dan dan bek die Here hulle en en uh, hy hy hy is aan hulle kant. Ehm um, dan sien ons in vers 5 hier op die aarde lewe julle in weelde en oordaad smil julle na hartelus en dit terwyl die slagdag <laughs> reeds daar is. Julle veroordeel en vermoor die onskuldige en hy bied geen teenstand. Hoekom bied hy geen teenstand? Want hy nie mag nie. Jy het die ekonomiese mag. Nou, jy weet of die persoon by die betaalwerk doen. Jy het die ekonomiese mag. En dis waarom die skuld die die die die ehm die, eh, um, die onskuldige kan geen weerstand bied nie. So hy hy praat weer eens hier so oor die misbruik van mag. Wie ons moet op baie mooi dink hoe ons ons ekonomiese mag gebruik ek het al baie keer in, in die gemeente die voorbeeld genoem van waiters, jy weet as jy ooit weer in 'n restaurant kom na die lockdown, ehm um, en ons ons kom by waiters. Ek sien baie keer baie kliënte sommer net onbeskof met 'n waiter, net omdat hy kan, net omdat hy mag het. En Jakobus sê nie man wyse mense tree nie so op. Jy gebruik nie jou mag net omdat jy kan nie. Jy jy hanteer altyd mense met ehm um, uh met met genoegsame respek. En dit hy net hier voor in vers 5 want hy gesê julle lewe hier in weelde en oordaat. Aan die ander wyse hy sê julle lewe in weelde terwyl die mense <clears throat> wat saam met julle is wat in armoede is, terwyl hulle langs hulle lewe, hulle leef in totale armoede. Ek het nou die dag ek het ek julle vertel van um, al die werk wat Oosterlig op die oomblik doen ons ons welsinsorganisasies en uh, ons saam met Anton hulle en en uh, en Ursula en en ek het vertel hier waar ek in Marie bly het ons baie vriende wat in wat regtig in armoede leef en ehm um, en jy weet ons uh, ek het laas keer ook vir julle gesê jy weet die die, die grappies wat baie mense maak oor hoe dik geëet hulle nou gaan wees na die na die corona. Ag dit is ok, ja, jy weet ek mense weet jy maak net die grappies, dis net nou maar hoe ons op 'n humoristiese manier ons ons eie goed verwerk, maar wat mense nie in ag neem nie is ehm um, mense wat baie keer ryk is besef nie waar deur arme mense gaan nie. Hulle hulle plaas hulle self nie altyd in daai mense se skoene nie. Uh en en uh en dis wat Jakobus sê, hy sê dink aan waar hulle gaan, dink aan hoe hulle leef. Jy's ryk. Jy leef nie van hand tot mond elke dag nie. Maar die mense wat vir jou werk, hulle leef van hand tot mond en hy sê wees goed vir hulle en dink aan hulle en wees lief vir hulle en, en kyk en kyk mooi na hulle. In vers um, vers 7 dan sê hy wag dan geduldig broers totdat die Here kom. Ehm um, let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. So hier praat hy nou. Hy sê hierso dat hierdie wederkoms verwagting gaan in hierdie tyd, veral nog in 62 na Christus. Ekskuus tog as jy Paulus se se latere briewe lees 1 en 2 uh, eh, Timoteus en Titus, en selfs sy latere goed soos um ehm, uh eh, 2 Tessalonisense en so aan, dan kry jy al sien uh, Paulus self se kop het al 'n bietjie geskuif. Hy hy het al vir homself wys gemaak oor hoe hy dit minne die Here gaan nog nie so gou terugkom as wat ons dink nie, maar waarom hulle steeds almal 'n dringende wederkomsverwagting gehad het. As jy onthou oor Openbaring, het ons gesien die laaste dae was vir die eerste die tydperk tussen die eerste koms en die tweede koms van Jesus. So dit is ook 'n refleksie, hierdie taal in Jakobus is ook 'n refleksie daarvan dat die tyd van die Ou Testament verby is, dat die laaste dae aangebreek het en daarom weet ons nie wanneer die Here kom nie. Hy kan enige tyd kom. Jy weet en en daarom moet ons reg wees en gereed wees. En as Jesus sê wag dan geduldig, dan bedoel hy nie wag passief nie, Hy bedoel fokus daarop. Fokus daarop dat die Here kom, dat hy die koning is en en en ehm um, hy hy sin speel, hy praat eintlik hier van volharding. Hy sê ons moet geduldig wag tot die Here kom. En as ons in armoede leef of hoe ook al dan moet ons volharding teen toestel. <clears throat> hy sê ehm um, hy hy noem die boer hier as 'n voorbeeld. Ehm um, weer eens hy praat van die ritmes van die natuur en hy sin speel hierso 'n bietjie teen die ryk mense want wat doen ryk mense? Ryk mense en mense met mag koop vir hulle gemak dat hulle nie altyd die ritme van die natuur hoef te volg nie. Ek bevat ons. Ons is ons is nou 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Want ons het ekonomiese mag. Wat doen ons met ons ekonomiese mag? Ons het elektronika, ons het beligting, ons het rekenaars en en en hier sit ons en ons kan 'n Zoom gesprek hou. Ehm um, wat, wat maak dit ons op 'n oomblik die natuurlike ritmes ignoreer? Hoe ignoreer ons tans die natuurlike ritmes? Dis nag. Ons is veronderstel om nou te slaap. Ek weet nie hoe hulle dit weet nie. In die ouer dae 100 150 jaar gelede tot dan het mense hierdie tyd van aand al geslaap. Hulle het lank geslaap met 'n tussenpose in die middel. Meeste slaapsessies het ehm um, die ouers geslaap vir so 5-6 ure, dan word hulle wakker hier by hier by uh, eh, 12 uur Unie se kant, dan drink hulle gou 'n bietjie water, gaan toilet toe, selfs baie keer 'n bietjie seks gehad en dan klim hulle terug in die bed en hulle slaap verder tot hier by 5 uur uh, of 6 uur die oggend se kant. So me, eh, mense het lank geslaap, maar nou hier sit ek en jy, ons gebruik ons ekonomiese mag, ons kan die rykpunt van die natuur kan ons ignoreer. En Jakobus sê, eintlik is die regte manier van leef, al het jy mag om dinge te verander, dis okay, is nie altyd sleg nie, maar maar hou by die ritmes van die natuur en die natuur sê hy is geduldig. Dink aan 'n boer, sê hy. Die boer kan nie sommer net, jy weet, nou jy weet besluit maar ek wil ek wil ek, ek wil pomeloes nou hê. En hy plant sommer nou en hy spuit nat en môre verwag hy pomeloes nie. Nee, jy kan dit nie in die natuur doen nie. Die natuur vat sy eie tempo. En Jakobus sê 'n wyse mens leef in die ritmes van die natuur. En terloops, eh, een van die grootste oorsake vandag van depressie is die feit dat mense te min slaap kry. Ek kan nie vir julle sê hoeveel uh, kliënte of of liewer ja, uh het Marie my, my, my vrou in haar haar in haar praktyk wat aan depressie ly en sy help hulle net om hierdie nag geslaap te kry. En wie wat in baie van die gevalle natuurlik nie aan die geval nie want oorsake van depressie is baie kompleks. Maar uh, in baie van die gevalle verdwyn die mense se depressie want hulle kan hulle kan geslaap kry. Hulle kom weer in die ritme van die natuur. En en so dit is waarna Jakobus hier verwys in 'n groot mate. En hy sê vers 8, dis nou 5 vers 8, né? Julle moet ook geduldig wag en moed hou. Want is nie meer lank nie dan kom die Here. Moenie uh, oor mekaar kla nie. So jy hoor hierdie verhouding, swaar <laughs> oor die hele tyd praat. Hy sê terwyl julle wag, moenie geïrriteerd raak met mekaar nie. Ehm um, en ons kan dit gebruik baie goed vir die lockdown. Terwyl ons wag vir die lockdown om verby te gaan. Moenie, jy weet, wees geduldig. Moenie nou nou oor mekaar kla en moan en kerm en te kere gaan nie. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat jy nie veroordeel word nie. Daar kom hy weer. As jy as jy kla oor iemand, wat doen jy eintlik? Eintlik veroordeel jy daai persoon. As jy weer in die kamp van die ou wet. Nee, hy sê wees liewer in ooreenstemming met die nuwe wet. Wees getrou aan die Here. Ehm um, En dan sê hy weer eens die regter staan al voor die deur. Aan die ander kant die Here is aan die kom of dit nou of die Here gaan opdaag in terme van ons eie dood of wat ehm um, of in terme van die einde van die geskiedenis. Hy sê dit maak nie saak nie. Jy weet ehm um, ons ons lewens is tydelik. Ehm um, ons is maar dampies in swaan en daarom uh, moet ons liewer wag vir die regter om oor mense te kom oordeel. Ons moet dit nie self doen nie. Vers 10. As hy uh, broers neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. En ja, ehm um, as jy natuurlik kyk uh ek um, van die groot profete wat wat baie geduld moes gehad het, was natuurlik iemand soos Jeremia. En 'n groot deel van Nuwe Testament teologie eh, is gebou op die profeet Jeremia, byvoorbeeld vir die ander profete ook, die hele profetiese tradisie, né? Maar Jeremia is iemand wat geweldig opgehou word, hoog gehou word as 'n um, ehm, as 'n geweldige as 'n persoon met geweldige geduld want ehm um, wat wat hy moes doen is uh, die Here roep hom in Jeremia 1 dan sê die Here vir hom: "Ek ek roep jou, maar jy uh jy gaan nie so suksesvol wees nie." Jeremia, jy moet vir my praat nie, jy moet vir my preek en vir my werk. Jy moet werk vir my doen jou hele lewe lank. Maar jy moet een ding net weet, die mense gaan nie vir jou luister nie. Hoe sien jy dit lyk like om so 'n job te hê? Daar's met ander woorde, <laughs> ja, daar's geen gevoel by jou van uh ehm um, jy weet ehm um, 'n suksesvolle afhandeling uh van 'n werksprojek of enige ding jy werk elke dag en as geen vrug nie, as geen results nie, jy jy weet jy gaan net aan en dis hoe die Here Jeremia roep. Jeremia en dan werk Jeremia vir 40 jaar lank. Werk Jeremia elke dag vir die Here. Hy staan elke dag op en elke dag vandag weet hy elke keer twee goed. Een, ek gaan nie suksesvol wees nie. Twee, die Here is met my. Dis al dis al wat hy weet en so werk hy. En daarom word Jeremia baie keer opgehou as die profeet wat geduld beoefen het. Ek weet dit moeilik was. En jong, die Here het hom ook 'n harde tyd gegee. Na Jeremia 12 begin of net voor Jeremia 12 dan begin Jeremia kla. Hy sê: "Ag Here, hierdie is nie lekker meer nie. Ek wil dit nie meer doen nie. Dis nie vir my nie." En dan sê die Here vir hom: "Hey, as jy nie saam met die voetsoldate kan hardloop nie, hoe gaan jy enigsins met die perde kan hardloop?" Maar dan hy sê vir hom: "Ag Jeremia, ek glo in jou man. Jy kan enigsins met die perde hardloop. So fiks so so so so, so, so, so, so, so, so, so, so veel potensiaal het jy." Maar as jy nou al moun as jy nog net sommer die voetsel na te hardloop, dan gaan jy nooit sommer die perde kan hardloop nie. Hy sê wees geduldig, oefen jouself. In so Jeremia geoefen en geoefen. Soveel so dat uiteindelik as hy saam met die volk weggevoer of liewer uh, uh, hy die ballingskap na Babelonie toe sien plaasvind in sy tyd, hy's waarskynlik nie saam weggevoer nie. Uh want hy het briewe geskryf aan die ballinge in in Babelonie. Maar hy is die profeet wat die hele tyd vir hulle sê wees geduldig, en volhard in die Here. Volharding weer eens soos in Openbaring is 'n baie baie ernstige tema, baie baie sterk tema. En dan gaan hy vers 11, dan dan gebruik hy Job as voorbeeld. Dan sê hy ons noem hulle geseën omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarom die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ons verme. En hy sê volhard, byt vas, moenie mekaar mou nie. Moenie moenie lank wag of moenie Ek moenie ongeduldig raak omdat uh eh, julle verhoudinge nie uitgesorteer word en ons ons self probeer beheer neem deur mekaar te beswadder nie. Wees geduldig, wag op die Here. Vers 12. Dan sê hy uh moenie eh, ekskuus, uh my broers, dit is baie belangrik dat julle nie 'n eed moet aflê nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie. As julle ja sê moet dit ja wees en as julle ehm um, nee sê moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie en ek wil vir julle weer eens terugvat na Matteus toe. Ek gaan net vinnig vir julle lees wat staan hier in Matteus. Luister net gou, maar dis Matteus 5. Daar is gesê elkeen wat eh, van sy uh sorry, oh, waar is oh, sorry, hier. Verder het julle gehoor af van die oudheid af aan mense gesê as jy mag nie jou eet verbreek nie en 'n eet in die naam van die Here moet jy nakom, maar ek sê vir julle, moet glad nie jou eet afbreek nie, nie by die hemel nie want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek van sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet af lê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee nee, wat meer gesê word as dit kom van die boosheid. Nou, uh so Jesus en Jakobus gebruik hier amper dieselfde taal, né? En jy kan dit verwag van onthou nou ons gesê Jakobus is die broer van Jesus, né? Dis reg. Jesus het baie goed geken in sy eie Joodse agtergrond. En so waar uh, eh, eh, hoekom is hierdie ding vir die ede so geweldig belangrik? Nou eh, ek weet wat mense het altyd gevra, ooh, hey, maar beteken dit nou as ek in hof moet gaan getuig? Jy weet uh dat ek jy weet nou moet ek my hand op my Bybel sit en ek moet eet af lê. Mag nou nie eet af lê. Dis nie heeltemal wat dit beteken nie. Want <clears throat> in die Ou Testament is dit God wat die eet ingestel het. Hy is die een wat gesê het, "Hey, hierdie klomp liegbekke in die Ou Testament, hierdie ouens lieg met drie mekaar, left, right and sideways." Jy weet in toe sê vir hy, "Wait a minute. Julle kan nie sommer net so maak van nou af As jy met mekaar praat, dan lê jy eet af. En jy lê eet in my naam af en dit moet aan jou gewigtigheid gee aan die woorde wat jy sê. En dit beteken dat jy moet jouself ag dat jy nie dan jok terwyl jy in my naam goeie sê nie. Maar toe die die die, die, die klomp boggers daar in die Ou Testament, dit weer slim geraak. Toe sê hulle, "Oké, okay, nee, goed, ons sal eet af lê, maar daar's verskillende soorte ede," het hulle gesê. "Ons eet by die hemel." Hoe? Dis ernstig. Dan mag jy nie jy mag nie uh, dan moet jy dit ergste vat. Maar as ook 'n eet wat jy by die aarde kan aflê. Wat nie heeltemal so belangrik is en so behoudend is of so ehm um, uh, so, so houdend is liewer soos die ehm um, wet by die hemel nie. Jy weet of 'n um, ehm, wet by iemand se voete of by sy by sy sandaal of by sy skoene of wat ook al. Uh daar daar's verskeie soorte eede. So hulle toe toe to, to, to, weer eens die mense die verskillende soorte eede gebruik as 'n manier om te begin lieg. So hulle het begin loopholes kry in die eet wat die Here ingestel het. En toe kom Jesus in die Nuwe Testament, net soos Jakobus hierso lê sê, okay. Kom ons gooi dit vir al ons. Dit gaan nie oor die eet af lê of oor nie eet af nie. Vergeet die eet. Uh moenie met eet af lê. Die punt is net, as jy sê ja, moet dit ja wees. As jy sê nee, moet dit nee wees. Jy moet 'n betroubare mens wees. Wees betroubaar. En moenie ander in 'n loopels soek om te lieg of om die waarheid te verduister of te verbloem nie. Uh maar maar staan eenvoudig net op op dit wat uh dit wat jy weet waar en reg en goed en mooi is. En dan sê hy in vers uh 13 begin hy half afsluit. So hy hy wissel ook weer hier deur 'n hele paar temas wat tipies gebeur met 'n uh, uh, met 'n uh, <clears throat> met 'n afsluiting van 'n brief. Hy sê as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As daar iemand onder julle is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en moet olie self onder die aanroep van die naam van die Here. Nou onthou hulle eh, nou is Jakobus eintlik weer terug by die tong, né? Want hy hy hy het gepraat oor die uh, tong en hiersou sê hy in hierdie gedeelte sê hy waarvoor die tong is. Want die ouens het hulle lyding of hulle of of hulle emosionele toestand het hulle gebruik as 'n rede of verskoning om mense te begin swader of hoe ook al. En nou nou sê Jakobus vir hulle, weet jy waarvoor is die tong eintlik? Om te bid is om God te connect. Dis waarvoor jou tong is. Dis om hom te verheerlik. En en ehm uh, um, en hy gryp ook hier terug na die tradisie van die psalms. Ons moet onthou dat die die psalms was die gebedsskool gewees van van die Israeliete en ook van die uh van die die vroeë kerk. In die Nuwe Testament is die Psalmboek die mees aangehaalde boek in die Ou Testament. Uh De psalms is meestal aangehaalde boek van die Ou Testament in die Nuwe Testament. Ehm um, <clears throat> en dan is dit Jesaja en dan dan is dit Deuteronomium en dan is dit Genesis. So uh eh, dis die mees aangehaalde boek en die die Ou Testament het die Here gebruik om vir die mense uh taal te gee vir enige soort lewenssituasie, geloofstaal. Vir hulle geloofstaal te gee vir enige situasie. En daarom byvoorbeeld <clears throat> omdat die lewe maar hard was is die grootste persentasie psalms is klaagpsalms. Die ouens moun verskriklik in die psalms. Jy kry dit die hele tyd. Jy kry psalm uh nie 15 psalm um ehm, 27 psalm 13 uh, eh, psalm 3 um ehm, psalm 22 uh eh, daar sien Dawid vreeslik dramaties en my God my God waarom het U my verlaat? Sê hy het my heeltemal verlaat. Uh, psalm 13 sê hy Here hoe lank nog moet ek my daar bekommer deurbring? Jy weet hy bid so, hy praat so met die Here. Uh, en dan is daar lofpsalms natuurlik. Die grootste groep los lofpsalms is hier van eh, Psalm 145 tot by eh, 150. Dit is die een lofpsalm na die ander. Daar's natuurlik ander lofpsalms ook. Was psalms oor onreg. As mense voel hulle is onregverdig maar Psalm 72 en 73. Ons skryf Asaf. Hy sê Here, die lewe is onregverdig maar. Nee, hier is nie meer lekker nie. Kyk na die ongelowige ouens. Hulle is ryk en dit gaan goed met hulle. Kyk ek, ek is u kind, maar ek suffer en ek kry swaar en ek word onregverdig behandel. En as wraakpsalms Psalm 137. Eh, Psalm 58 waar, waar die ou bid, Here sort hierdie mense uit asseblief, haal hulle nou asseblief van my rug af. So die psalms gee vir ons geloofstaal deur middel waarvan ons met die Here kan konek in enige moontlike situasie. Want wat ek en jy vandag doen, ek kom baie keer agter by gelowiges. As hulle baie baie swaar kry, dan begin hulle wonder het die Here my nou verlaat of het hy my nie vergewe nie of as jy nie lief vir my nie en dan vat dit vrymoedigheid by hulle weg om reg te bid. Ehm um, en en of ander mense gaan dit baie goed mee. Dan vergiet hulle die Here. Dan bid hulle ook nie. Maar die psalms is vir ons gegee om te sê maak nie saak in watter lewensomstandighede jy is nie, of jy swaar kry, of jy onreg beleef, of jy wraakgierige hart het vir daai oomblik as jy vir onreg voel, as jy as jy vrolik is, die die daar is geloofstaal, gebedstaal vir enige lewensomstandigheid. En dit is wat Jakobus hierna verwys. Gebruik jou tong vir dit sê hy. Gebruik jou tong om met die Here te konnekt. Gebruik jou tong om met hom te praat. Of jy nou opgewonde of vrolik is of afgemat of neutraal of of die mekaar confused maak nie saak waar jy is nie. Praat met die Here, bid teenoor hom. En dan in die laaste gedeelte het hy gesê en as jy siek is, laat die ouderlinge kom. Laat hulle vir jou 'n bietjie olie gee. Uh laat hulle jou salf <clears throat> en laat hulle vir jou uh ehm um, laat hulle uh, vir jou hande op en vir jou bid. Nou salf het 'n tweeledige betekenis hierdie in hierdie teks. Heel eerste het hulle mense gesalf as 'n simbool van seën. Daar's niks inherënt in die salf self in die salwing self nie, behalwe 'n simbool van die Here se seën. Kom uh, dit kom uit die Ou Testament uit. Maar olie, net soos wyn, uh, het ook gedien as as um, as medisyne. Met ander woorde, um, wyn is geneem as interne medisyne wat jy intern ingeneem het en olie is baie keer gesmeer op wonde, op eksterne wonde. As jy siek het, um, ehm, siek geword het of infeksie gekry het van die eksterne wond, dan is jy gesalf dat dat dat dat jou wond gesalf. So wat Jakobus hierso ehm um, sê is uh, jy weet laat die ouderlinge kom, laat die community kom, laat jou familie kom, eh, jou geestelike familie, laat hulle vir jou bid, laat hulle vir jou intree, laat hulle jou salf. En terloops, ehm um, ons mag mekaar salf. Ehm um, nie net ek praat nie van wonde nie, ek praat van soos jy op die voorkop salf. Ons mag dit doen. Uh, die Bybel sê ons kan dit doen. Daar is egter geen uh, van die Ou tot die Nuwe Testament geen voorbeeld van 'n dooie ding wat gesalf is. Die salf het dooie goed. Uh ek noem dit maar net want daar's ehm um, ag van al baie jare gelede af is daar is daar 'n movement van mense wat hulle wat hulle huise salf en wat hulle goed salf en die een vrou weet ek eh, gaan uh, haar naam noem sou weet wie sy is het gesê as jou man uh, wel lustig is en hy sukkel met pornografie moet jy onderbroeke salf jy weet letterlik dit was 'n groot publieke debakel geweest 'n hele ruk terug. Nou vriende dis nonsens. <laughs> die Bybel ken nie so iets nie. Bid vir jou man. Ja, ek bedoel flip as hy 'n realistiese gees het of hy weet hy's nie lekker nie of jy weet of jou vrou is uh of jy mense het, eh, maar bid vir haar. Fine. Ehm um, maar jy self nie ehm um, jy sal eh, jy self nie dooie goed nie. Ehm um, jy bid vir mense en jy bid vir omstandighede. En dan sê Johannes, ag skus Jakobus, hy sê en as jy 'n gelowige bid, sal dit vir die sieke genesing bring en die Here sal hom gesond maak as hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. <clears throat> nou dis baie baie duidelik uit die hele res van die Nuwe Testament dat die Here nie altyd alle gebede verhoor op die manier wat ons dit graag wil hê nie. Maar hierdie is 'n oproep om te sê, weet wat, die Here is goedgunstig teenoor ons. En omdat die Here se koninkryk gekom het, ehm um, en reeds by ons teenwoordig is, kan ons weet ons kan ons kan gelowig vir mekaar bid. Ons kan bid met die verwagting dat die Here miskien hierdie persoon kan gesond maak. En en en dit sal fantasties wees as dit so is. Ehm um, maar onthou soos wat, wat ons gepraat het oor Openbaring ook, die regering van die Here is hier, maar die regering is nog nie voltooi nie. So dit beteken in hierdie tyd wat ons leef, dis die eerste koms en die tweede koms van Jesus, sal die Here baie keer mense genees en baie keer sal hy nie mense genees nie. Hoekom sal hy mense genees? Want sy koninkryk, sy koningskap, sy regering is reeds hier. Hoekom sal hy nie almal genees nie? Eh, genees nie. Want sy koninkryk is nog nie voltooi nie. So uh en hier sê Jakobus, veral as gevolg van so, um, siekte wat oor jou gekom het as gevolg van sonde. Nou die Bybel is weer eens baie baie duidelik dat jy word nie siek noodwendig van sonde nie, maar maar sondes kan een van die redes wees waarop jy kan siek wees. Dit kan verseker wees. Ek wil selfs die die moderne wetenskap leer dit vandag vir ons. As jy nie vergewe nie, uh dan dan sak jou immuunstelsel, jy raak baie makliker siek. Ehm um, en da, uh, um, Daarom kan dit so wees. 'n Sondige lewenstyl kan lei tot sonde en dit kan ook 'n direkte ingrypper van die Here wees. Maar moenie dink dat Jakobus hier sê dat as jy siek is om die sonde gedoen het, nie noodwendig. Dit is wel omdat jy hier almal in 'n gebroken en sondige wêreld saamleef, maar ehm um, maar dit is nie ehm um, dit is nie noodwendig hierso uh eh, in eh, die geval nie. So hy sê in vers 16 sê hy hulle bely hulle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat hulle gesond um, spirit gezond kan worden. Jong, ja, hier is een powerful, powerful geneesmiddel. So Jacobus sê vir jou hoe, um, hoe jy kan gezond word. En weer eens, omdat die context van jullie ding is, die ouders het mekaar beswadder, hulle het mekaar een beetje slecht gesê en so, en Jacobus sê, belei, belei liever jullie sondes tien door mekaar, want jullie mekaar slecht gesê het, ga naar mekaar te beleiden tien door mekaar, en bid vir mekaar, so dat jullie gezond kan worden, so dat jullie genees kan worden. Um, en hy sê, belei jullie sondes is eerlijk tien door mekaar, Ehm um, Mani, ek sien jy het nou, nou 'n vraag gevra daarso, ek gaan nou net daai vraag bekom, hoor. Net gou hierdie gedeeltjie klaarmaak. So belydenis son is eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat jy gesond kan word. So om eerlike belydenisse voor mekaar te doen in die community, soms in die kerk, in die klein groep waarin jy is, tussen jou gelowige vriende. Dis 'n uiters dis 'n uiters belangrike ding om kwesbaar te wees en te sê ek is ek het droog gemaak. Ek het sonde gedoen. Ek was verkeerd. Vergewe my asseblief. Uh, dit is 'n baie baie belangrike deel van ons Christelike geloof en dan sê die volgende gedeelte die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So dis dis die teologiese stelling wat hy maak. Hoekom het dit 'n kragtige uitwerking? Want 'n gebed is 'n relasionele ding. Dit is 'n verhoudingsding. Gebed is by definisie 'n um, 'n verhoudingsding wat gebeur. Dis nie 'n ehm um, dis nie 'n uh lys van 'n shopping list waar jy, jy vir die Here kom goed vra nie. Dit kan deel daarvan raak of wees, maar gebed is iets wat jy die koneet. En as Jakobus sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, dan beteken dit sê wie wat jy staan in verhouding met die Here, die God van hemel en aarde. En die Here luister graag na sy mense. En daarom het gebed 'n kragtige uitwerking. En dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy sê vers 17 Elia wat 'n mens was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. Hy sê Elia was nie spesiaal nie. Hy het net soos ek en jy gelees. En tog het die Here na hom gehoor, die Here het hom geluister. Uh, toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. OK, en en so so hierso sê Jakobus net uh die tong is vir gebed. Bid met die Here, gebruik dit om met die Here te konek. Praat met die Here. In watse omstandighede ook al is, as jy ongelukkig is, Moet nie op ander mense uithaal nie. Haal dit op die Here uit. Hy kan dit handle. Sê dit vir hom. Loof hom as jy vrolik voel, as jy down voel, jy weet, ehm um, dan kan jy klaar teenoor die Here. Ek wil net hier na die vraag kyk want Maanie het hier 'n baie baie belangrike vraag vir ons gevra. Sy sê eh, eh, Rudolf, jou opinie oor kerklike tug <clears throat> oor oordeel en veroordeel. Dankie. Dankie Maanie. Ja, dis baie goed en Maanie baie dankie dat jy my daaraan herinner want hierdie goed moet in balans gestel word. Ehm um, ek hoor dit ook gereeld. Ag, ehm um, wanneer ek baie keer dit al met my gebeur verskeie keer. Wanneer ek iemand aanspreek in sonde, dat hulle vir my maar wie is jy moet vir my te sê? Jy jy kan nie oor my oordeel. <clears throat> so onthou net wat hier gebeur. Oordeel ehm um, om mense te oordeel beteken is 'n <laughs> is 'n negatiewe ding. Ehm um, opinies oor mense, ons kan nie help om opinies oor mekaar te hê nie. Dit kan ons nie help nie, want ons is denkende mense. Ons dink iets van mekaar het dit sy positief of negatief of goed of sleg. So oordeel het 'n negatiewe konnotasie. Dit het 'n verneinige konnotasie. So ek oordeel, dit beteken dit ek sê goed ten koste van jou tot jou nadeel. Maar as ek binne in die genade van die Here onderskeiding ontwikkel het en ek leer jou ken as my vriend en ek sien jy doen dinge wat jou skade doen en ek praat met jou daaroor, is dit nie oordeel nie, dis tug. Met ander woorde, as ek jou probeer uh, reg help, dan dan dan is dit nie oordeel nie. Dit is tug. Oordeel is gewoonlik iets wat jy doen ehm uh, wat jy verneig doen teenoor iemand anders of meestal in Jakobus se konteks waar jy agter iemand se rug met hom begin praat oor ander mense. Dit begin oordeel raak, né? Nee. Maar ek wil die Bybel is baie baie duidelik daaroor dat dat ehm um, dat om mekaar te tug uiters belangrik is dat ons mekaar moet kan aanspreek. Trouwens dis 'n ding wat ek baie baie sterk in glo. Ons is 'n leraarspan uh, vir Oosterlig lewe ons ons kollegiale verhoudinge so. Ons vertrou mekaar, ons is regtig reg lief vir mekaar, ons gee om vir mekaar. Ons is baie reguit met mekaar en baie eerlik met mekaar. En as ons dinge in mekaar se lewens sien wat ons dink is nie goed nie, dan dan sê ons dit vir mekaar en almal om die tafel weet, hier is nie oordeel nie. Ons gee om vir mekaar. Ehm um, trouens die dieselfde Matteus ehm um, sê daai goeters hy hy gebruik Matteus 7 dan sê hy moenie oordeel nie sodat jy nie geoordeel word En dan net later in hoofstuk 18, dan sê hy, dieselfde Matteus, sê as jy iemand in sonde sien val, gaan gaan praat met die persoon. As hy nie luister nie, vat 'n getuie saam en as hy dan nog nie luister nie, sny hom van die gemeente af. Met ander woorde, hanteer hom dan as die heiden soos wat hy optree om hom wakker te maak van sy sonde sodat hy kan terugkom na die gemeente toe. So dieselfde Matteus sê albei, moenie oordeel nie, integ mekaar. So dis dit dit, dit is ehm um, Eh, so oordeel gaan uiteraard oor dit dit gaan oor verneinigheid. Ek het nie iemand se welwillendheid in gedagte nie, se welwee in gedagte nie. Ehm um, ek het ek het eintlik wil kom so 'n bietjie uithaal of haar so 'n bietjie reg sien. Op 'n subtiele manier het sy op 'n direkte of op 'n baie subtiele manier maar tug is absoluut noodsaaklik. Tug is natuurlik nie tug is ook 'n verhoudingsding, né? Tug is nie die formele ding. Ek onthou jare terug, jy weet, as 'n ek het ons ou in die kerk droog gemaak en dan stuur hulle vir hom so 'n stinkbrief van die kerkraad af en dan sê hulle, "Oké, okay, jy weet, nou is jy onder tug." Uh, maar dis nie wat tug is nie. Tug is 'n verhoudingsding. Tug is jy gaan sien die persoon. Jy pleit by hom of haar. Jy om tot inkeer te kom. Jy praat mooi. Jy jy gebruik jou familie invloed in hierdie mense se lewe. Dis 'n vriendskap. Dit dit is my vriend, ek ek gee om vir dit's lief vir jou en ek sien jy's besig om jouself te vernietig. Jy's besig om jou vrou te vernietig, jou man te vernietig, of jou kinders te vernietig. En en en dit hoort nie so nie. Uh Paulus stel dit vreeslik mooi in Galasiërs 6. Dan sê hy ons moet maar te gretig wees mekaar op die regte pad te help. Dit dis 'n baie baie mooi manier. Trouwens, ek dink Maanie om jou vraag te antwoord om regtig reg te laat geskied aan jou aan jou vraag, ons het gelukkig 'n bietjie tyd. Dink ek is die beste hierso om um, om Galasiërs 'n uh, 6 gee baie mooi antwoord. Hy sê hierso vers 1 <clears throat> as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Jo, hoe mooi is dit? Jy sien dis beautiful. In 'n gees van sagmoedigheid reghel. Hulle dis tig. 6 vers 1 sê van dis Galasië 6 vers 1. En nou hoor wat sê die laaste gedeelte van vers 1. En pas op. Jy kan self ook in die versoeking kom. Jesus Paulus sê dit so mooi in perspektief. Hy sê as jy tig, jy kan dit nie doen uit die hoogte uit nie. Jy kan dit nie doen met arrogansie nie. Jy kan dit nie doen op enige ander manier as deur net iemand te wil help nie. As jy dit gaan sien doen, sal jy self net in dieselfde gat trap. En dan sê in vers 2, dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, dan bedrieg hy homself. Want elkeen sy doen en late ondersoek as dit goed is, moet hy na trots wees sonder om dit die uh, met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy doen. So daar's 'n baie mooi geheel beeld oor waar te gaan. So Mani, ek hoop ek het jou ek het jou vraag beantwoord. Kom ons maak vir die laaste twee versies klaar. Ehm um, vers 19 dan uh, dan sluit uh Jakobus juist daarby aan. Hy sê my broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en iemand sou hom terugbring, weet dan dat hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg af terugbring, hom uit die dood red en maak dat menige menigte sondes bedek word. Uh, ekskuus vergewe word dit is Petrus wat sê die sones word bedek. Sorry. Ehm um, so hier hier hier sluit Johannes ag Jakobus, sorry man. Jakobus skryf sluit ook af hierdie stukkie oor tug en hy sê dit ook mooi, né? As jy as iemand van die waarheid afgedwaal het dat iemand wat sy, wat iemand van sy dwaal weg af terugbring hom letterlik uit die dood red. Nou hy hy bedoel daar nie uh, net soos ons oor die dood gepraat het in hoofstuk 1 in Jakobus 1, né? Uh dis nie net wie jy dood van die hel nie. Dit kan ook wees dat jy se onbekeerd voortgaan en voortgaan in in 'n hele hengsel van sondes en hysteries af glad in die Here nie. Dan kan dit 'n teken daarvan wees dat jy eintlik nie regtig die Here se kind is nie. Ek moet net sê sy naam is breek. Maar Johannes Jakobus praat waarskynlik nie daarvan nie. Hy, hy sê wie wat jy kan ook die dood oor jou lewe bring deur die Here se gelowige as 'n geredde mens net aanhou sonde doen. En hy sê so vir iemand, ons moet begeetig wees om mekaar te help en mekaar hier uit te lig uh en om um en, en mekaar te help en as jy dit doen dan word klomp sones gegee en jy bring lewe terug na so iemand se lewe toe. En dit en dis die doel van dit alles. nou <clears throat> dis baie interessant as jy nou sal sien as jy dis waar Jakobus eindig. Hy het nie 'n groet nie, hy sê nie vir die ouens kobai nie vir hulle pas mekaar mooi op, stuur groete vir daai ou soos wat Paulus vir hom sê nie. Uh nou daar kan 'n paar redes vir wees. Die een rede kan wees dat eh, die deel einde die die groot gedeelte wegraak en ons ons kon dit ter, ter, eh, eh, terugkry. Maar ehm um, daar was ook 'n 'n skryfstyl gewees by antieke skrywers wat wat seker briewe nie so stom geëindig het as 'n retoriese wat hulle genoem het 'n retoriese stylfiguur. Op 'n ander woorde jy ehm uh, dit is 'n uh, dis 'n dis 'n manier wat by die stomp einde moet jy moet praat. Die Handelinge boek eindig ook so. Gaan lees 'n bietjie Handelinge dan sal jy sien Paulus is nog lekker hierso en ehm um, uh jy weet in Rome en hy's besig met die ouste chat met die koning oor die koninkryk te praat en dan boom as dit skielik is weg. Dan eindig die brief. Nou Jakobus doen hierso dieselfde. En is amper asof hy die die die die, die boodskap in so 'n tipe einde is baie keer hy hy hy eindig die storie net af en dan sê hy dis asof hy sê ek gaan nie my brief klaarmaak nie. Jy lê moet die brief klaarmaak. Dis asof hulle sê ek het nou heeltyd nie gepraat oor wysheid Ek het julle al hierdie advies gegee. Ek het met julle oor die Here se woord gepraat, oor die evangelie gepraat. Ehm, um, maar hierdie storie wat ek in hierdie brief skryf, is nog nie klaar nie. Jy moet hom klaar maak. Jy moet hom klaar leef. Ek het nou my deel gedoen, sê Jakobus. Ek het dit ware. Ek het julle nou die woord van die Here gegee. Die vraag is nou, wat gaan jy nou doen met hierdie brief? Gaan jy hom klaar skryf? En jy skryf hom klaar met jou eie lewe. Jy skryf hom klaar met hoe jy optree teenoor mense, uh met hoe jy uh, die Here se koninkryk daar kom of die keuses wat jy maak. So hierdie is eintlik vir vir 'n wysheidsbrief is dit ongelooflike oulike manier om te eindig. Ek gee vir al hierdie wysheid, gaan julle nou wysheid najag in julle lewens. Gaan julle Jesus volg tot die einde toe, tot die uiterste toe. Um julle leef nou hierdie brief klaar. En vriende, hierdie is so significant vir my in jou lewe vandag. Jakobus uh, leef nie meer nie. Hy leef nou saam met die Here, maar hy het sy shot gehad. Sy tyd is verby. Paulus se tyd is verby. Petrus is nie meer hier nie. Hulle is nou by die Here. Dis nou my en jou tyd. En Jakobus gee vanaand vir ons die aflosstokkie vir my en vir jou. Dit wat hy begin het en die eerste disippels en die eerste apostels, dit het hulle oorgegee. En hulle het oorgegee vir die mense na hulle, maar het oorgegee vir die mense na hulle en na hulle en na hulle tot by my en jou uitgekom het. So Jakobus se stomp einde, preek vir my en jou sê vir ons, wat gaan julle hiermee maak? Gaan jy die aflosstokkie vat? en gaan jy die resies verder hardloop. Ehm gaan jy hom voltooi soos wat ek hom begin het, sê Jakobus. So vriende, dis moreles dit. Kom ek bid vir ons en dan gee ek vir my kollega terug. Ons lewende Here, weer eens Here, ons eer U. Ons sê vir U dankie. Dankie vir hierdie boek vol wyshede. Dankie vir hierdie spesifieke skryfstyl van Jakobus. Dankie dat ons op bietjie sy hart kon inkom, as hy hart kon inkyk. Here, dankie vir die invloed wat hy gehad op die vroeë kerk vir die dramatiese wyse waarop hy die kerk in Jerusalem gelei het. En uh dankie vir die openbaring wat u deur hom ons te bring vanaand. Ons eer u daarvoor, Here, help ons om die afvalstokkie te vat hier. Ons vat dit vanaand. Ons eer u daarvoor as die gewer van die afvalstokkie namens sy eh, Jakobus of liewer hy namens u en ons hartklop graag hierdie reisies verder, Here. Baie dankie daarvoor. Help ons om getrou te wees en te volhard tot die einde. Ons bid dit in Jesus in u naam en almal kan saam antwoord. Amen. Música